gente que tem medo de escuro, de altura, de fogo, de aranha, até de lavar roupa. Outros têm medo do novo, fobia de sair da linha, quebrar regras, desbravar caminhos. Se você é um desses, aí vai uma dica. Relaxa, filho. Relaxa. A vida é curta demais para perder tempo com neuras. O medo limita nossas escolhas, priva nossa imaginação, impede o nosso brilho por que viver sempre na mesma perspectiva? Existem 360 graus para ver o mundo. Muito cuidado. Hábitos se transformam em estilo de vida. Cultive o diferente. Diferentes temperos, cores, ideias. Não perca tempo com achismo e picuinhas pessoais. O mundo é muito maior que o nosso umbigo. A caretice é um vírus diplomaticamente transmissível. Prefiro losango, redondo até o retângulo, nunca o quadrado. Quem tem residência fixa na zona de conforto é o capeta. Os abençoados têm asas porque não param de sonhar. Aceite as mudanças numa boa. Mude de opinião, de endereço, de roupa. Mudar é sinônimo de evoluir. E aí, quem muda? Caminho livre tamo junto. Quem muda gera movimento, energia. Nenhuma revolução fez história com a bunda na cadeira. Abrir os horizontes nunca é demais, é uma necessidade básica. Como beber, comer, ir ao banheiro. Nunca subestime o poder da novidade. Novidades vendem jornais, espalham fofocas, alimentam diálogos. Jamais seja leviano com o novo. As fórmulas, antes de serem fórmulas, eram novidades. Não se apegue aos paradigmas, passe por cima, triture-os com requinte de crueldade. Não procure resposta para tudo. Até hoje não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Hoje arrisque-se, não importa como você faça, desde que você faça, desde que você faça, lembre-se. Só acerta quem erra. Abraça surpresas com a mesma vontade de quem abraça os familiares. O previsível só agrada aos preguiçosos. E a preguiça, como você bem sabe, é um pecado mortal. Nada é escancaradamente tão bom que seja uma garantia de resultados. Renda-se ao novo que chega sem ser convidado e aparece onde menos se espera. Na dúvida entre o velho e o novo, opte sempre pelo último. Na pior das hipóteses, vai surpreender. O novo, apesar do medo que possa despertar, carrega sucesso em seu DNA. Afinal, toda grande invenção já foi loucura um dia. Thank you.